May sabanag iti patsyek ayat nakakapsat ken gagayem. Nga datayo amin ket addaan iti ragsak ang makisinarak kini Apo Dios. Uh, ah, dumngeg kadagiti sa una. Namampay adda tayo kadagiti babalay tayo. Amok nga iti tiyempo apanang busbus tayo. Adenggan dagiti sasaw ni Apo Dios ket iso iti kapatgan abalag kadagiti panagbiag tayo. When, uray ti Dios no apay, ti rason, no apay nga impasdag na, ti aldaw apalagina na. Kadagiti amin nga aldaw, kaya't ti Apo Dios nga da na isang sangayan nga aldaw. Kada tayo, kat makatungtong na, tinaisang sangayan na pamayahan. Gapuna, Ngay tangal daw iti panaginana, daw iti Sabado. Pagyamanan tayo ta mabalinan tayo ti agdadanggay nga dalen ken denggen ti damag manipod iti sao ti Dios. Kadagitoy nga panawen iti panagraira iti kinasirip Inot-inot nga mapukpukaw dagiti tao ti panagtalek iti saon iti Dios. Kasla kumaman laeng daytoy maawagan ti Industrial Revolution 0.0. Ti panagrangay ti panangusar dagiti computer. Dagiti agtutubo tatak ken adu dagiti tao nga agtalekda iti kinasirib ken uray pay dagiti kapanunutan nga gapo iti internet. Iti panagrang ay daytoy kasla kuma ti maysa a balasang ket adda ti duwa nga gararem ken kuana. Kabi na laeng i-type na laeng itinagan dagiti dua ket iti computer ibagana idiktarnan iti naimimbag alalaki asungbatan na manipod kadag iti dua nga agararem ken kuana. Dayjay man talged da Wano dayjay man uh, pamati dakat na ibasaren iti kinasirib nga addan kakapsat apartuat nagtatao iti lubong. Baragsakanak taadda ti agtutubo. Ngay masdag kanyak kunana pastor, uray pa'y tumaod ti kinasirib, rumangay ti kinasirib, ado dagiti kapanunutan, dagiti tao, a maibingay, nga adda ka dagiti internet, ngem, agpay kanyak ti katalgidan pailaeng a pagsanggiran tayo, awan sa bali no saan nga ti sao ni Apo Dios. Tiadal tayo tangagsapa na paulwan talged manipod ti sao ti Dios. Ti Panagadal tayo nga absat, kidawakman, nga ti Espiritu Santo iti mangidalan kada tayo. Dumag tayo iti panagkararag, ang malagayat a Diyos, hiday to'y nga aldaw, aldaw mo na santuan, agyaman kami ta namampay awan pay gundaway ming agtitipon manipod kadagiti balay ti kararag. Nga manipod kadagiti babbalay mi apo, dagundaway mi nga dinggen dagiti saom. Kat dagiti kumasaom, isaad na iti puso mi, ti may sa panagbiag nga napnuan panagtalakken ka. Kidawag apo Diyos nga usarenak, usarem ti adipon mo, kaputi panakabalin ti Espiritu, nga mangidanon, dahito adamag, dahito asaom, kadagiti gagayem kakabsat, agbuybuya iti online. Sapay kadi, ta Rumang ay dagiti pamatimi, rumubrob tinamnamami, kan uray pay maisaad mi, ken kay ti maysa panagbiag, ama makayayo ti matang mo. Tada ito'y dawat mi tinagan na po may Jesus. Amen. Ti adal ti datak, iti basar ko iti libro, iti munang nga ar-ari, Kapitulo 17 kan Kapitulo 18. Kay madalagan, kakabsat ken gagayem, aglipas tayo ti umiso a panawen. Iti libro ti umuna nga ari. Kat masansan nga mausar iti sao daytoy asarita in the word of the Lord came to Jeho. And the word of the Lord came to Ahiha. And the word of the Lord came to Elijah. Ti sao ti Dios imay ken Elias Ti sao ni Apo Diyos, Mike ni Jeho, Mike ni Ahia, nabaknang ti panakausar, kakabsat, manipod iti daytoy a libro, daytoy asarita. Ni Apo Diyos, kunana, imay ti sao ti Diyos, kadagiti adipod na. May sa kadagiti kapatgan apang ibasaran tayo itayat ti Dios kadagiti tao na Kat iso iti panangidanon na iti sauna, panangiamam muna iti bagina, panangipakaam muna iti pagayatan na kan panggap na kadagiti tao na babaan kadagiti propeta. Dadalan tayo tatta kat may isa nga propeta wano adi ni Apo Diyos nga nangisaad iti talged wano iti panagtalik na kini Apo Diyos. Kahit kuman nga rugyan tayo ti agbasa, ito'y muna nga ar-ari, Kapitulo 17, versikulo 1. Versikulo 1. Kahit ni Elias ay may satisfied, atisbait, may sa ngagnanaod, ijagilyad, kinunana ken Ahab, kas ti Diyos ti Israel kat si Bibiyag, ngagtaktakdirak para sangwanan na, awan kurana ti arbis, wenno todo, iti sumagmamano nga tawen, malaksid iti saok. Amo yun no apay nga imbaon ni Apo Dios ni Elijah, wano ni Il Elias, nga mapan kini ari nga Ahab. Agsipod ta kayat ni Apo Dios apatigmaan daytoy nga ari. Daytoy nga ari kat may sa kadagiti kadaksan ang nagturay iti Israel. Mura na verse 33, And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. Ah, uh, kuna toy nga sana dinaydayaw ni Apo Dios kat ni, uh, ni daytoy kuna nga ari ni ari Ahab Nagaramid ko na lang altar ni Baal, di Samaria, nakiasawa ti may nga ah, anak ti taga Sidonia. Kat adu dagiti dakes nga naramid na, he did evil in the sight of the Lord. Nagaramid ko na na kadag iti kinadakas iti sangwanan ti Dios ket ko na toy nagaramid kadag iti adu abanbanag nga ti Dios ket agluksaw ngem kadagiti ar-ari nga imuna ken kuana. Tud gapuna nga ammo tayo imay imay sa patigmaan ti dayto nga ari babaen ti panakaramat ken Elias. Tapno patigmaan na ken uh, bagbagaan na dayto nga ari ano mabalin ket aglenteg kuma ti dalan ken panangituray na. Ken ti pangi punganak ti adal tayo tatakab sat ket daytoy kinatalged ti mangtungpal kadagiti sao ti Dios. Daytoy ket pasama ti biag panagbiag ti adipen na wenno daytoy propeta nang nga Elias. And the word of the Lord came unto him saying. Ijay versikulo 2 iti umunakan ari 17 kurana imay ti sao ti Diyos ken kwanak kat nagkuna. Get thee hence and turn thee a sword and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Inka kunana agpadaya ka kunana ket aglemeng ka ijay maysa kunana abrok iti siret kat kunana kat noadda kan ijay ijay ka nga kurana kunana kat kunana imbilin ko nga itiwak itimang taraon ken ka ti bilin ti Dios tapno natalgad ti ka saad dayto lalaki no kitaan tayo ijay kapitulo 18 tallo nga tawen nga awan ti tudo nagrigat nga no awan ti tudo Uray may mga makataon laeng dakkel adidigra ti umay ti maysa a nasyon. Nganda ito'y kunatalo tallo awen nga awan ti tudo didya Israel. Sud gapuna nga amo tayo nga adda dakkel a bisin a mapasamak. Ngem ti adipen na po Dios kunana natalged iti kasad na baksay ti bisin ti aglawlaw. Wenno dalag ti amin nga adda iti arubayan Koradtoy, in the word the Lord came unto him, saying, Mighty sao ni Apo Diyos kat nagkuna Ilyas, agpadaya ka, kurana kat aglimang ka, jiwaig ti sirit, kat kurana uminom ka sa jay, kat kurana imbiling ko tiwak, amang taraon ken ka. Nakaskas daaw kakapsat, tati Diyos mabalin na abilinan oray iti tumatayab, wak, Kunana imbilin kon, kunana itiwak, biniling ko imbaon ko tiwak, kunana dagitiwak amang taraon ken kasadyan. So, kunadtoy, so he went indeed according to the word of the Lord. Naging baglag din ti panagdasar ti sao ni Apo Dios ti panagbiag da iti propeta tay dimbilin ni Apo Dios ingkay jay waeg ti sirit ket ijay kaaglemeng imbilin kon kunana imbaon ko ti maysang awak amang taraon ken ka. Ula tinasanto na surat ni Elias napan ngarod manipod iti saon niya Apo Dios kat nagnaed iti waig ti sirit kat kunana tiwak dagiti wak kunana inawit na titinapay kan tilasag ti agsapa kan itirabi nagimbagan nga kapsat Apalang taraon ni Apo Diyos, babaan ti panakaaramat, dagiti wak. Baan ti panakaramat, tiwaag ti sirit, amang ispal, tiwaw. Daytoy nga adipin na. Kat ko na na, kalpasan ti adungal daw, tiwaig kat natyanan, agsipod taawan ti tudo. And the word, verse 8, Kurala, and the word of the Lord came unto him, saying, Kat isaon ni Apo Diyos, kinunana, arise, bumangon ka, kunana, kat apan ka di saripat. Nga agpay ti Sidon, kat agnaad ka sa jay, kitaem, imbaon kon kunana, itimay sa abalo, amang tarakan kenka. ka amang taraon ken ka. No, datayo ket ibaon ni Apo Dios kuna na nagadu dagiti tattao amabalin na nga ta abilinin ni Apo Dios amang taraon ken kuana ken pagnaedan na diyan. Ni Apo Dios kunana ingkadjay saripat kunana taimbaon kon ti maysa babae abalo amang taraon ken ka. Naulimek ni Ilyas di nga nagtalabutob, di nga nag nag uh, nagmurmur ti English wenno ipaay ti saan nga naimbaga sarita kini Apo Dios. Nagadungot at tao apay pailaeng abalo ti pangibaonam kanyak. Mo tayo ti balo a babae no kasano ti adda saad na mabalin na kadi at haraunan da ito iti manungal daw no sa magmanu alawas. Ngayon, tinaimbag adamag kakabsat ko na ito iti verse 10. So he rose and went to Saripat. May isa nga nagimbag akababalin da ito'y alalaki ti Diyos. Da ito'y nga adipon na. Nga paman nga ti Diyos kat agko na mangibaon ken kuana ibaon na idi lugar apapanan na nakasagana amang tungpal ti sao ni Apo Dios kumasta tayo nga tayo at nakakabsat ken gagayen ti pangibabaonan ni Apo Dios kada tayo agtulnog tayo metlang ata Dadya kayat ni Apo Diyos apapanan tayo, ni Apo Diyos kadi kakabsat, kat tong palen tayo, wano siya sagana tayo, ngagtulnog, kadayta, apangibaunan na kinipapaaramid na kana tayo. Banag nga di tayo nga maawatan, ngamgapo, taimbilin ni Apo Diyos, agtulnog tayo. Kunan toy, tiyadipin na napan, bimangon kat napan kunan na saripat, kat idi makadanon di syudad kunan na nakita na iti may sa abalo a babae, kagalala kunana iti sa magmamano kunana nga sticks. Kat inayaban na kunana fits me, I pray thee a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Di makita na, imbaon na, dahil yung babae, balok, it kunana, Kamala ka man ti danom, tayo numak, kat magmagnapay lang, dahi ti babae, kung na namang luto ka man, iti tinapay. Tapno kanak. Dahi ti babae, abalo kay tayo ti kina, laad na kunana, adalaan kunana, may sa kunana, basit nga arena kunana, kan basit a ah, langis nga da kanyak mga lalak lang ti duwa nga sticks kunana duwa nga ruting tapno kalpasan amalutok kunana iti daytoy basit aprunggo kunana iti lana kan oray pay iti basit nga arena kunana kanenmek kat matay kamin. Hem kunana Elijah saan ka ngagbuteng Mangluto ka pay, nga mo na agpay kanya. Ket nakita tayo nga dinagtulnog dahito yung babae. San ka agbutang ko na ni Elias, nagluto, mangala ituluto na, ikaot na, itiima na, adalat tamat tik makaot na, ibukok na, itilana, adalat tamat, uri ko na na abasitin, maudi nga luto. Nakaskas daaw. Kat ko na toy, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail in that day that the Lord sendeth rain upon the earth. So gapuna kuna na, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he, her house, did it in many days. Gaputa nagtulog dahito a babae, nakaskas daaw, ti panakaispal na, kanti anak na manipod iti bisin. Uray pa iti adipin ni Apo Diyos, kat na ispal, manipo ti dakkel abisin. When, kakabsat, there is security in obeying God's word. Adatalgad, akapadasan tayo, iti panagbiag tayo, inton surutan tayo, iti sao ni Apo Diyos. When, kunanad to'y, The may katlo kunanadtoy, And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the third year. Kas pasan ti talo tawen may manen kunati saon ni Apo Dios kunana agparangka ken ni Ahab kat mangibaudak kunana I will send rain pagtudwek manipod langit kunana tapno karaunan na wano ited na iti kasapulan iti daga. I will send rain upon the earth. Mo tayo ti pakasaritaan. So nga ni Abra ni Elijah kuna nagparang kini Ahab kat na ayabam kuna dagiti propeta Baal The prophets of Baal 450 and prophets of the groves 400 which it at Jezebel's table. Gapuna nga ni Ahab kunana sent all the Israel, children of Israel and gathered the prophets together unto the mount of Carmel. Ni Elijah may sanalaeng kakabsat a propeta di Dios ngam dagiti propeta ni Baal 450 and da dumapahay kunana toy kat ada tinaaramid a contest di Jai. Kat kuna ni Elijah mangted kada kayo, mangted kayo kada kami. Idwa nga unana abolox. Kat kunana maysa agpaay iti daton dagiti uh, propeta ni Baal lokasano ani Baal denggen na kanawaten na dagiti kararagda babaen iti panakauram dagiti sagot da. Kat kunana agpili kayo kunana kadagitoy abulok wenno baka kunana nga ipaayo apagdaton kat dagiti propeta ni Baal nagaramid da altar kat nagkararagda, kat kinada Baal Baal Baal kat nagkararagda, da Ket kidawanda ni Baal nga mangaramit ti datdatlag mapuuran ti datunda. Ngem nabayag awan ti sumungsungbat. Ket kunana ni Elias kadakwada pigsaan nyo pa'y titimik yo. Bagay sukat makitongtongtong, tongtong wano adak iti biyahe. Wano mat maturog, masapol nga mariing kat nag kunatoy nagpukaw da tinapigpigsapay, kat sinugat da dagiti magbagida kat dagiti lansita kat kunatoy dagiti uh, darak kat uh, nagayos manipod kadakwada nga mawan ti ni Baal kadakwada so nga tatay ti tiyempo ni Elijah kat kinunana dito tinasanto na surat nga nangaramid ko na ti altar nangalay ti 12 nga batbato ket inaramid na daytang altar ket kunana parabaw na ti kayo ken oray pay ti daton a mapuura ket kunana sibugan nyo ngala kayo kunana ti upat nga pagikan iti danom ket kunana bukbukan nyo iti sakripisyo sibugan nyo kunana dagiti kayo. kat inaramid da daytay ti may kadwa agundaway kan may katlo agundaway kat napno iti danom ti altar ti kayo kan oray pay iti daton ngem kalpasan kunana daytoy napasamak nga inaramid da ni Elias nagpukaw kat kinunana apo denggem kunana ti adipen mo pabigbig mo nga sikalaeng ti Dios tapno dagiti adu at tao ag subli daken ka ket nadatlag ket nakita da the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice the wood and the stones the dust likis up the water and was in the trench. When idiapaman nga nagkararag dili siya, ti Diyos, impay na ti apoy kuna na, kat pinuuran na sa alaang daji daton, ti kayo, dagiti bat bato, kanuray pay ti taok, tapok kuna na uram da amin. Kat dagiti tao nagpukaw da, manipod matangan da, The Lord, He is the God. The Lord, He is the true God. Ti Diyos, iso ti Diyos, iso ti pudno ti Diyos. When katag ito'y talo apasamak itibiyag ni Elijah, pakasaritaan ti talo alakaskas daaw, akita iti palagtulog na ti sao ti Diyos. Muna di Kapitulo 17, Bagana di jay nga nagtulnog, idimbaon ni Apo Diyos, amapan ni Jiwaig ti sirit. Kat manipod Jiwaig sirit, so ti pangalaan na itinuman na, kat imbilin ti Diyos, nga isuna mataraunan, manipod kadagitiwak, kat tiwak, aldaw kan rabi, inted na, ititinapay kan tilasag tapno taraunan na. When Imbaon ni Apo Dios, mighty sao ni Apo Dios ken Elijah, mapangkay di saripat kunana imbilin kon ti maysa abalo a babae amang taraon ken ka. When oray nalaad day di babae, immanay ti adungal daw ganan saan ngay may titudo ti taraon nga inted ni Apos kadakwada, manipod, ti basit, apurunggo, iti langis ken oray pay ti billaay. Wen kunanad to'y kakabsat, ti verse kapitulo 18, imay ti sao ni Apo Dios ket nagtulnog ni Elias nga mapan ken ni Ahab nga ari ti Israel ket kunana I will send rain. Pawit kunto kunana iti tudo akasapulan kuna na tiili. ili. Kalpasan, ngayon pakita ni Apo Diyos, ti palagbalegi na manipod, kadagiti di Diyosen akas kinibaal, manipod palagbalegi ni Elijah nga di Apo Diyos, kadagiti propeta ni Baal, dagiti na tao nagpukawda ket kurana, the Lord, He is the God. Ti Diyos, iso ti Diyos. He is the true God. Isulaan, tipod no a Diyos. Kabsat ko, adatalgad tayo. Nusurutin tayo ni Apo Diyos. May isa ka dagiti mawat ti sao ni Apo Diyos. Makita dati panagbiag na kat ada dagiti mapaspasamak adina nga namnamaen kat dagiti karuba na karuba na nagrugidan na mangsuot ken kuana ket kinunada ken kuana. Kasla agbababawi kansan nga simurot iti kinapudno nga ibagbagayo. Ngayon kasabada itaparangan nyo. Daytoy nga kapsat tayo kunanawen kas talauna iti babawi. Agbababawi ak kunana taapay pailaeng, apay laeng, tatalaeng. Ngay may ti sao ni Apo Dios hipanagbiag ko. Nasapsapa kuma, pay ngay mighty sao ni Apo Diyos. Nasapsapak kuma, ngay nawat ti sao ti Diyos, ti kinapudno. Nasapsapak kuma nga naikat ti bisyok. Nasapsapak kuma, nga naornong dagiti membro ti pamilya. Amapan kami agdadanggay. Amapan ti balay ti kararag Tapno dayawin mi ni Apo Diyos. Natalgad, ti sumurot, ti saon ni Apo Diyos kapsat ken gayem. Ti kararag ko ida ito aldaw. Sapi ka dito ti panagbiag tayo. Masursuro tayo nga pagsanggiran ti saon ni Apo Diyos. Masursuro tayo a pagtalkan ti saon ni Apo Diyos. pudno talget, masarakan laeng. Iti panang surot tayo, manipod iti sa Naisao ko na yatan nakakapsat. Do magtayo man ti panagkararag. Managayat a Diyos, sagyaman kami, ti damag nga inadalmi dahito yung aldaw. Manipod ti panagbiag ti adipan mo nga isyo ni Elias. Gapo ti dakkel a panagtalek na iti imbilin mo ken kuana kan panagtalek na iti saom. Dagiti imbilin mo nga ramiden na, inaramid na. Kat nakita mi Apo Dios mga manipod iti bisbisin. Manipod ti dakkel a bisin, dadakkel a kalamidad kan oray pay ti Kinakirang. Yan daytoy anak mo na taraunan. Idi nagyan idi ti sirit. Taraunan oray pay ayan ti pagtangan ti babay abalo. Nagbaligi oray pay ti tiyempo nga isisunalaangan ti amuna si bibiyag propeta nga adipon mo, nga pudno, nga agserserbikan ka. Nagbaligay, manipod ka dagiti adu a propeta ni Baal. Pagtaltalkan ni Ahab. Apo, sapay ka di, takadagito ya panawen. Masursuri mo ti agbiag, akas adipin mo. Ngagsanggir ti panakabalin ti saom. Nga ipaay ti panagtalikmi sa saom. Ngayon ton, Tulnogan me dagiti saom. Masarakan me ti pudpud nga talged. Gapo. Tati saom. Iso. Ti gubwayan ti talged. Gubwayan ti kapya. Gubwayan ti panakabalin. Gubwayan ti panakabalbali. Gubwayan ti bilag. Ken gubwayan dagiti amin me. May tanong ko matinagan mo kadagiti panagbiag mi apo na daytoy dawat mitinagan na po may Jesus. Amen.